Hallo meine Lieben, liebe Grüße aus Mallorca. Wir sind momentan hier auf der Insel und feiern unser 21-jähriges. Und mit dieser Videobotschaft möchte ich dir gerne einen Tipp verraten, wie wir unsere Konflikte lösen. Ja, wir haben öfters mal Auseinandersetzungen, ja, und wir streiten uns. Aber es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht verstehen, sondern es geht ja darum, wie wir diese Konflikte lösen. Und dieser Tipp heißt Fokuswechsel, weil in dem Augenblick, wo wir uns streiten, sehen wir ja die Situation total negativ. Und wir sehen auch unseren Partner, seine, Eigenschaften sehen wir ja auch total negativ. Und das, das hier hilft nur noch eins. Fokus wechseln vom Negativen auf Positiven. Und wie geht das? Ich lade dich dazu ein, nimm ein leeres Blatt Papier und einen Kugelschreiber und schreibe mindestens 10 positive Charaktereigenschaften deines Partners. Glaub mir, das wird am Anfang gar nicht so einfach sein. Doch im Laufe des Schreibens werden dir plötzlich so viele positive Dinge einfallen und du bist dann gleichzeitig in der Position, wo du dieses Konflikt dann auch anders lösen möchtest. Und das ist es ja das, was wir eigentlich wollen. Ich freue mich auf deinen Feedback. Viel Spaß und Kraft und Weisheit bei der Ausführung in Liebe, deine Larissa. Ladies Mal.